Os budas con sombreiros, un conto tradicional xaponés. Había unha vez un velliño e unha velliña moi pobres. Vivían os dous nunha casiña no bosque e mantiñanse cunha pequena horta e facendo cousas que vendían no mercado. A un par de días de Aninovo, a velliña díxolle o seu querido: Amor, pronto vai ser o Aninovo. Este ano gustaríame poder comer algo rico polas festas. Mmm, a min tamén. Por que non facemos uns cantos sombreiros de palla para vendelos no mercado? O velliño e a velliña afanáronse a traballar e fixeron cinco sombreiros de palla. O día seguinte pola mañá, a pesar do moito que nevaba, o velliño marchou á vila para vender os sombreiros e comprar algo rico que comer no aninovo. Levaba o vello camiñando unha hora baixo a neve, cando pasou polo lado de seis budas de pedra que había ao lado do camiño. Parouse un momentiño, agachou a cabeza e díxolles «Moitas gracias por todo, pequenos budas». E logo seguiu o seu camiño. Cando chegou á vila, colocouse a borde da rúa nun pequeno postiño para vender os sombreiros. Sombreiros! Ei, sombreiros! Sombreiros para protexer as vosas cabeciñas da neve! Ainda que o vello chamou e chamou, a xente estaba moi ocupada preparando o aninovo. Ninguén estaba interesado en comprar sombreiros. Pola noitiña, o vello volveu á casa cargando de volta cos sombreiros. O tempo empeorara. Caía moita neve e o vento brúaba con forza. O velliño camiñaba moi lentamente. E que frío facía! Entón, o velliño atopouse novamente cos seis budas de pedra que había ao borde do camiño. Ai, pequenos budas, estades todos cubertos de neve, seguro que estades mortiños de frío. O velliño quitoulle a neve aos budas de pedra e colocoulles a cada un un sombreiro de palla dos que cargaba o lombo. Pero había un problema. O vello só tiña cinco sombreiros e, e, os, e os budas de pedra eran seis. Vaya por Dios –dixo o vello–, Vaya problema que me quede un sen protexer. Que podemos facer... Xa sei, dareiche o meu. E o vello quitou o seu propio sombreiro e yo o último dos budas. Moi ben, así non pasaredes tanto frío esta noite. E rindo, o vello marchou dali de volta para casa. Amor! Ves todo cheo de neve, non tes frío? Ai... Ninguén quixo comprar os sombreiros de palla no mercado. Estaban todos preparando o aninovo e non tiñan interese nos sombreiros. E logo? Onde, estras, onde están os sombreiros? Non os traes de volta. Sabes as budas que están ao borde do camiño? Estaban os pobres todos cubertos de neve. Así que os limpiei. E logo puxenlles a cada un dos, a cada un, un dos sombreiros que me quixeron, que non me quixeron comprar no mercado. Ai, que maravilla, amor, que ben fixeches. Seguro que así non pasan tanto frío nesta noite que está indo. Aquela noite, o velliño e a velliña foron pronto para a cama. No medio do silencio da noite, escoitáronse unhas voces. Ui, ui, ui, ui, ui. Ui, ui, ui, ui, ui. Os veciños espertáronse oílas. Que pasa? Ui, ui, ui, ui, ui. Ui, ui, ui, ui, ui. Onde está a casa dos velliños amables? Onde está? Ui, ui, ui, ui, Velliño e velliña, gracias polos sombreiros. Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui. As voces pararon diante da, da casa do velliño da velliña. Pataplum! escoitouse un ruido moi forte. O velliño e a velliña ergueronse da cama e foron abrir a porta e abrila. Uau! Xusto na porta había un montón de comida. Pero non había ninguén. Os dous ergueron a vista e miraron o lonxe. Ah! Son os seis budas de pedra, O lonxe, Marchaban os seis budas de pedra cos sombreiros de palla na cabeza. «Moitísimas gracias!» gritaron os velliños e fixeron unha reverencia aos seis budas de pedra que de ali marchaban. O velliño e a velliña desfrutaron dun aninovo magnífico.